かな、そうやね。人のあの鍵取らないで。カリブ海にやるのかな、そういうの。 <laughs> カリブ海から来たウトクだ。はいよ、皆さん、ジョアンカンです。今日は特別なプレゼントをもらってきました。これなんですけど、伝統的伝統的なジャムですだから今日はりょうやとマークをそれを食べてみようと思いますそれでは早速始めましょう これなんですけれども、ロリアとマークはどんな味してるかまだ分かってないから勝負みたいしましょう。誰が一番早く履いてるものを当てますかそういう勝負をします。じゃあ、開けてみようか。かわいいね。パッケージンそうだね。小さくてかわいいよね。うん。1番目、食べてみようか。オッケー。あー入った入った入った。入った入った。まあ大丈夫。ケチっップたい。 ケチュップみたいのなのでも絶対ケチュップの味じゃない色はちょっと違うなうんあんま匂いしない匂いしてるよ待って自分の鍵取って人のあの鍵取らないでそこうやってやるなうんそうそうそうそうそうそうジョアンいっぱいつけちゃったまあジョアンはもう分かっているからやらないんですけどよりあとマットリが一番早く分かるから勝負しよう321 <laughs> さあみんなわかるわばイエーイわば知らない聞いたことないええうん、フィリピンでも有名な果物ああなるほどねだからすぐに分かった <laughs> ね美味しいめっちゃ美味しいうんこれこれはグワワに見てるじゃないよねフランス語だとグワヤー だから最後までマークから隠そうとしてたんだけど、うん、やっぱりフィリピンにあるんだよね。うんうんうん。美味しい美味しい。美味しいだよね。美味しい。うん。甘いだよね。うん。え、うん。どうも。どうも。やっぱり日本じゃ食べたことなかったから、うん。やっぱこういうジャム食べて、あ、フランスのジャムってこういう味するんだって思った。これか、これ。わかる、えー、見たことない。うん。うん。やっぱりこれ。そうそうそうそう。 マーク1ポイントようやはゼロ OK 次のジャンルの方に行きましょう多分次は料理やっていうことができる食べたことあるかなうんうんこれは10秒待つねはい <laughs> 本気でやってえこれフランスでしか買えるのうんこれはカリブ海で買えるやつえ限定品 こと限定品って限定品ってその国だけのしか売ってないやつうんフランスでも買えると思うんだけどこれは特にジョンの島から作ったもの、うん、ええー、だからもう多分限定品これおおなんかみんなに見せるねこんな感じ見れるかなよし食べようあああえ結構取ったね結構取っちゃったさっきとは違うよオッケー うん。うん。取りすぎた。えー、いやいやいやよし !Ready? 3、2、1。うーん分かってるだけど思ったより違う味知ってるわかるわかんないえなんか食べたことあるよねもう一回とっていいよ大丈夫うんわかるもう一口食べるマークちょっとだけうん べたことあるなどうオレンジオレンジじゃないんだけどそういう色な果物かな <laughs> ゆずいや違うゆずゆずじゃないよカリブ海にあるのかなそういうの <laughs> グレープフルーツじゃないよねグレープフルーツじゃないんだけどそういう色の果物ケーじゃあヒントは果物ははあの黄色イエローレモン No そんなに酸っぱくなかったよ じゃあ他のヒントは結構長い長いなしうんうん <laughs> ちょっとじゃあ英語だとこれ多分シトラスなんだよねあのオレンジとかみかんとかうんどどうかなあ OK 英語だとまあ日本語でもピっていう文字パーサメン No パイナップルパイナップルだよ パイナップルででもやっぱりパイナップルの味しないよねしないマジかよねえパイナップルだったよ1対1すごいで最後は読まない読まない多分読めないああ読まない方がいいいや見ないでいいよいやわかんないよね多分わかるよ英語わかるでしょ これ色からわかるかもあーもうマーク早いすぎだよ食べてみて硬い硬いの勝負やマーク絶対勝つやんいやわかんないってわかんないよ誰マークうんいやうん見ると多分わかるって ではそうだと思うねやっぱりそういうテクスチャーですもう分かってる食感って分かるかマジかよよし321うんココナッツよーでもずるいよもう見てたんやねうんうん食感まあでも味もうん そうだよねあのココナッツの味がするうんうんゆりは分かってたのココナッツ全く食べるまで分かんなかったええー、あでもでも食べたら分かるうん分かる分かるあ分かる分かるうまいよかった美味しいこれ美味しいの美味しいうん全部美味しい全部美味しいじゃあランキングしようじゃあまずいくグワヤブの方が好きかったあとはココナッツまあでここで最後のはパイナップル 羽田が好きだったマークはえっとねフィリピンでもココナッツいっぱいあるからああやっぱりこれココナッツねうん1ノアノノアでココノアでココああいいな上手上手あれアナナスアナナスオッケーパイナップルパイナップル、ノん、3番目はグワイアブワーバー <laughs> グワイアブグワイアブいいないいないいな上手上手 好きだけどあんまり食べないかなうんそうでも全部美味しいああよやはやっぱり最後に食べたココナッツココナッツええー、うわやうわやうオッケーラス アナナスアナス <laughs> パイナップルだよねパイナップルなるほどね、うん、じゃあ最後まで見てくれてありがとうございますでその中にどれ一番食べたいのかコメントの中で教えてくださいそれではあビエトあビエト